y luego después la aplicación en términos de estatus diplomático de la asociación estratégica comienzan justo después del, fin de la, de, la, de la, Guerra Fría. Hasta antes de eso se, hablaba de alianzas estratégicas. Entonces, eh, luego ya reduciendo la influencia de la Guerra Fría, comienzan otro tipo de asociaciones y ahí es cuando eh, países en Europa principalmente, pero también en Asia, eh, Rusia en Euroasia, Rusia y China, eh, comienzan a utilizar este tipo de estatus diplomático donde se asocian dos países en la búsqueda de cooperar de manera más compleja, más profunda, pero sin entrar en alianza contra un tercer país. Entonces ahí está la, gran distinción inicial entre la alianza estratégica y la asociación estratégica, en eh, el, lenguaje de posguerra fría. Entonces luego eh, ese concepto y ese instrumento ha ido mutando con respecto a, su origen básico, ¿cierto? Y el caso de China en particular, lo que tiene interesante es que ellos no limitan eh, necesariamente eh, las áreas de impacto de este tipo de asociaciones. A diferencia de, Europa, por ejemplo, los casos de, por ejemplo, la Comunidad Europea, y mismo también el caso de Norteamérica, Estados Unidos y Rusia, que, lo enmarcan más que nada en términos de seguridad material y de otro tipo de seguridad. En cambio, China eh, introduce eh, este tipo de, mecanismo para también cooperar eh, de manera, en términos de, comercio, entonces ahí incluiría la, variable de diplomacia comercial, y también en términos económicos como tal, no necesariamente para temas de seguridad económica o seguridad material, sino que también para generar algún tipo de, interacción benigna, así como generar una plataforma en común que se pueden eh, establecer proyectos de largo plazo y desarrollar alguna área en específica, por ejemplo la tecnológica. En mi tesis doctoral, lo que yo traté de demostrar era que en el caso de China, yo analicé los 64 países que, que en ese momento China tenía establecido algún tipo de asociación estratégica, que no necesariamente había una frontera eh, con los acuerdos de libre comercio, según la lógica china. En los otros casos, a nivel internacional, sí. O sea, eh, el, los acuerdos de libre comercio eh, puntualmente se, a nivel internacional se establece como un mecanismo de vinculación para, por un lado, liberalizar el comercio a través de reducción de aranceles, pero por otro lado también para generar algún tipo de, de protección bajo un marco que, está regulado por la Organización Mundial de Comercio. Es decir, que, por ejemplo, si hay algún tipo de diferencia, que eso se pueda resolver a través de, un tribunal en términos técnicos, comerciales, y que eso no afecte las relaciones bilaterales. En cambio, China no con todos los países puede llegar a tener un acuerdo de libre comercio, a pesar que su política sí es de tener acuerdo de libre comercio, por lo cual utiliza los mecanismos de asociación estratégicas como algo muy similar a un acuerdo de libre comercio, pero con otro nombre y con otro, otro formato de cooperación, porque el acuerdo de asociación estratégica son menos vinculantes. Es decir, que eh, responden a, otras lógicas de cómo eh, articularlo, a través de memorándum principalmente, eh, en, orden primero intergubernamental y luego después cuando se genera ya un proyecto concreto se, se, traspasa a la sociedad civil a través de las empresas privadas o a través de organismos, una interacción mixta entre el público y privado, y en algunos casos, eh, dependiendo qué nivel de estratégico sea el, concepto, eh, el proyecto se quiera cortar solamente a través del orden privado, o sea, el orden público. Entonces, más o menos sería como la, la interacción. La forma de cooperar de China es mucho más compleja que lo que estamos acostumbrados en Occidente, puesto que ahí se intervienen otras variables como las culturales, también como su sistema, político y también por un, tema de, cómo ellos eh, visualizan también los instrumentos de Occidente. Pues, hay que considerar que los, acuerdos de libre comercio son un, instrumento principalmente occidental, establecido por un organismo, eh, eh, de una forma discutido por un organismo multilateral. Entonces, eh, ese, dispositivo tiene sus límites, tiene sus marcos porque es vinculante, ¿cierto? Eh, claro, como les decía anteriormente, no necesariamente con todos los países puede establecer esto y con el resto de los países sí establece este tipo de asociaciones que cuenta con la flexibilidad que los otros países también a veces requieren, no en el caso, necesariamente en el caso de China, y que también se acomoda al modelo de cooperación chino donde participa el Estado de manera más activa en algún tipo de articulación inicial. Entonces, por ejemplo, eh, en la asociación estratégica se puede ver eh, cómo eh, las contrapartes establecen, por ejemplo, plataformas de cooperación sofisticadas, que son no necesariamente está regularizado en un acuerdo de libre comercio y por ahí no se podría generar. Entonces, en ese sentido, el, se, adapta eh, tanto para la, parte china, pero también en algunos casos para algunos países a nivel internacional que no, no cooperan a través de acuerdos de libre comercio. A pesar de que China utiliza un mismo mecanismo, en este caso asociación estratégica, eh, con, a nivel internacional, no necesariamente la, la operacionalización o los acuerdos concretos son homogéneos, o sea, no, una estrategia homogénea. Entonces, en este caso, yo esto también lo analicé en mi tesis doctoral y fueron los resultados que, eran eh, eh, adecuados como eh, presentar dentro de los artículos que después uno genera como para la discusión académica. lo que se observa dentro del comportamiento de estos acuerdos desde la parte china, como no es homogéneo, había que determinar eh, cuáles son las características que podríamos identificar en, ciertos tipos de grupos. Entonces, por un lado, China eh, establece con países que tienen más cercanía o afinidad ideológica eh, un tipo de cooperación y que se basa principalmente en ayudas y préstamos. por, ejemplo, para citar un, caso concreto, está Venezuela, por ejemplo, también Ecuador en, en el periodo de Correa. Luego existe otro grupo, eh, no solamente en el caso de América Latina, que también tiene esa asociación estratégica y se profundiza a través de eh, inversiones, eh, principalmente. Y aquí podemos ver eh, los casos de la zona del Mercosur, países que son economías emergentes como Brasil y Argentina. Y, ahí podemos ver que existe un, alto volumen de, inversiones. Y, en sectores eh, específicos como eh, la extracción de recursos naturales, petróleo, minerales, y en el caso eh, de, estos dos países, también en cierta medida con México, que también es considerado un país emergente, también inversiones en, a nivel industrial, generar algún tipo de producción en ultramar, en este caso en América Latina, y que después se permita esa producción eh, participar en, productos finales. Son principalmente productos de lo que se conocería como eh, producto intermedio. Luego después hay un tercer grupo, que es el que yo eh, en mi trabajo lo, posiciono en, en, la zona del Pacífico, que China establece este tipo de asociaciones y la articula con acuerdos de libre comercio que fueron previamente firmados. Entonces ahí está el caso de Chile, está el caso de Costa Rica, por ejemplo el de Perú, el de Perú y prontamente va a estar el caso de Colombia y probablemente el de Panamá, que también están en una fase muy similar de negociación, que fue la fase previa que, por ejemplo, tuvimos nosotros como, como Chile. Y con este grupo, eh, a diferencia de los otros anteriores, que el otro eh, ayuda, préstamos, otro inversión. Aquí se genera la cooperación en base a, intercambio comercial, lo que se llama como trade, ¿cierto? Eh, y por otro lado, a través del, de la cofinanciamiento o concertación de plataformas de, cooperación o centros de cooperación, que también se conoce como hubs. Ahí hay un elemento interesante, puesto que a nosotros inicialmente eh, para China no, fuimos un, polo de inversión, por, las lógicas que les comentaba anteriormente, eh, pero sí fuimos un polo para desarrollar ciertas plataformas sofisticadas. Entonces, por ejemplo, en el 2015 se estableció la plataforma para introducir la moneda china en la región y donde Chile se beneficia porque de una forma pasa a ser un actor eh, relevante eh, en, este tipo de, dinámica, ¿cierto? Luego después tenemos los casos del Centro Astronómico Sudamericano, eh, luego ahora estamos eh, viendo cómo va avanzando el cable submarino, que también sería una plataforma de conectividad en, la región. Luego inclusive está el Instituto, el Centro, de, Centro Regional de los Institutos Confucio. Desde acá, de una forma, se planifican y se articulan las políticas culturales a nivel regional. Entonces, por ahí yo, yo diría que es donde inicialmente China, eh, junto con Chile, desarrollaron esta, esta, este, este, acuerdo de asociación o esta, este estatus de asociación. Hay que considerar que, claro, inicialmente Chile es una, una fuente para generar estas plataformas que, donde la particularidad es que tanto, eh, tanto eh, ambos países comparten tanto el riesgo como el beneficio. O sea, aquí, eh, a diferencia de otros casos, China acá no necesariamente tiene un rol de donador. O sea, no es que aquí él financie eh, toda la propuesta o toda eh, la, plataforma en sí, sino que también nuestra, eh, el gobierno chileno o a través de algunos organismos públicos, pero también en algunos casos privados, también toman un rol en términos de financiación y en términos de planificación y de una otra forma de generar los alcances de estas plataformas. Y luego, obviamente, comparten los beneficios. Entonces ahí hay un punto interesante. Y lo que yo visualizo es que en, el, mediano plazo Chile va a seguir posicionándose como una plataforma y, van a ir, irse incorporando nuevos tipos de, de plataformas aún más sofisticadas y que eso va a requerir más inversión y por lo cual yo visualizo que van a aumentar también las inversiones en, en, este caso de, de China. todos los países que tienen asociaciones estratégicas eh, tienen la, misma, las mismas lógicas o dinámicas, puesto que esto es un, proceso gradual de, cooperación. Entonces, por un lado parten con el estatus de asociación, luego asociación estratégica, y el, último nivel sería asociación estratégica integral, y que ahí incluye eh, esta nueva lógica, que va más allá de buscar la asegurar posición China base a su seguridad material, por ejemplo, recursos naturales, sino que aquí va en este, este, este nuevo debate que tienen internamente de cómo generar un rol eh, de, de, cooperación más compleja, sofisticada y donde busquemos soluciones a problemas comunes. Entonces, en este sentido, esta asociación estratégica integral que se firmó a finales, a finales del 2016 viene antecedida, antecedida de la asociación estratégica que se firmó en el 2012, entonces, eh, ese salto, eh, en parte, uno, porque está la voluntad de Chile por también eh, ser partícipe de buscar soluciones globales. De hecho, la política exterior chilena no necesariamente se basa en, exportar, sino que también quiere colaborar con lo que nosotros podemos aportar. Y en ese sentido, China observa a Chile con ese comportamiento y establecen profundizar en lo que ellos llaman integral o comprensivo y generar algún tipo de solución para problemas mucho más generales.